zero. Mm. The suspects mm. can the parliament give us money? Can we remain with the credibility before the British people? Shall we Mbaga be relevant? Mbaga, what do we do? Mm. Let us get six uh, Irish mm -hmm. citizens mm. to take a home song to fabricating evidence. After all, Eraba Irish Republican Yamabe Vajitis. So, Eva Quarter, Eva Twala Mukot. Mm -hmm. kati newano siyoleweri wabawo mado nebakwata abasiramu nga mm-hmm. kikumi mm-hmm. Mm-hmm. tamale nebakwata abasiramu bawumba tutubaumbatutuobaobawaite eyo nolegi tebagirina bano bawumba tutu mbadde ndaba <laughs> kifanaganamu wanayina amagezi ako abamuhwezi oba otafiire Mm, mm, mm, kuba buli mada bwebaawo abasiraamu kikumi ah, omuzikiti nebagumbakoabasinza bawaiza omulala otabangegetobalyoyina mugezaakoojakompozi owa eso eh, eh, oyo muhwezi mm-hmm. nibe gundi ono gundi ani abatu mukundi ono gundiatafiiatafiiomusajjamugezi mugezi nyo ate mbabazi nembabazimbabazi wa politics kalikyuleeta nkugaye nti wa politics naye abasajja balina nakyo interect eh. botazanyirako eh. bebo nekaigula tabagenda mu gurupu yabwe eh. anti mwetemwawula knowledge uh-huh. nenakyo temubyawula nti president museveni atali profesa ayitaba profesa mu meeting n'abagoya hmm. kuba ayina nakyo interect hmm. bano balina knowledge bali omubitabo oba kuba nobateeka wali bajja profesa emakerere hmm. afuuke ejaji teyasala musango nagumu Mm. ngabiya mulima na dona asomesa amateeka ake mm. nga byemisango tabisobola yes kakati nkugamba kakati kino nti babingham six eh. babasalira babasibe mayisa baba akasaabinga emyaka kumi na mukaaga mm-hmm. eyali nga goga nti direkta wa saidi wasotolaliyad mm. nalitayalinga hiroti mm-hmm. ebuok tibanombwa twakwata zabwerere nga bulaba kazinda kazinda mbwa mm -hmm. kazinda bamukwatira bwerera njagala nnyo abaganda babasibe nnyo bayiga kati omusajja nga sempijja nebakuga nti wabba e-, ente zamu era nasunda ekidoli ekidoli nakomawo bino ebirowoozo byowulira si byamukubiza puroguramu eno abaddukanya pal fm oba abakozi wabula byabantu sekinoomu era nga jooginye abajogi nkubulidde kakati ngensonga eyo ani kakati nkubulidde negamba nkugaye nti babamingikamusikbwekyo bakola ono bwe yamala okuwandiika nti babasibira bwereere babata andawoza novahol the mm-hmm. judicial and police mm. system mm. naye bakwata abali innocent mm-hmm. when uh, an american eh, eh, soldier mm. exploded a bomb in a city called Oklahoma. Mm-hmm. An Arab who had spent there a night was arrested mm-hmm. on mhm. his way to Saudi Arabia. Mm-hmm. until the real suspect emerged. Mm. Kakati, ye intelligence. Mm. Nti, si mwe, aba mwe mubakola mutia. Uh, ah, baba kaka, kaka, mm, kaka ya, ya eh. they want to put me inside to silence me mm. Mm. That's why I've called you. This mm. is my evidence. Mm. Even if I'm putting inside, this is my evidence. Evidence by Jukwadi. At Nkugambi, wherein Akatabo Kebaita, vomits of a spy. spy. Vomits of a spy. And when they are in danger, will never unpit. Gwekati oli mulungi emirimu omubi okulya. Anti nze mbabaza. that's where <laughs> people don't understand me eh. nti nze mbabaza eh. tikakati this is when mm. kakka bo babadde bamanyi nti nze sisobola kwogera na kakka era walingaomukuba eh. era namujukiriza namujukiriza kakka nemugamba nti kakka nakugamba ntya kakka nti namuwagira nga bamulonze salimu saleyi yamulonda okubeera dairekita wa yesu mm. kakka ng'alwanyisiza mm. ebyenyanja kuwa ku nyanja kakka nemumusanga nga asula wano mutundu Mm-hmm. nemugamba kaka kibasho kumugamba mm-hmm. bamugamba nti mugisho temuli sente genda ofune manerenda mm-hmm. nemugamba nti awo otandise bubi mm. wedi okwo tuwe manerenda mm. basooka wange nno in the initial stages ah, naye nze babatwala nga nkola ki ngobata nga mbata mm. kaka ne batandika omukuba bamala kukuba nebakwonona nga sempijo nebakomyawo nebafuga atetumuleke ah, ah, ogira otuwulira hmm? kaka omusajja gwe bagamba nti nevisioni nemukuba nemwonona kati ali mu mizingo bakomezaawo era bajoge ah, kaka hmm. bwe yajja nga bamutandika hmm. iso san iso zisan mhm. involved in mother omwana we ne bamuteeka mu kkooti nti eh. yeetaba mukutta ne mm. mugamba nti ekyo kyangu mm. are they are choosing you of influential peddling mm. have you tried to serve your son omwana bamusalira ne bamusindika anti olwo bamutwala ate atya leero okkulu byagana mumyuka leero okkulu byagana mumyuka nesiribakwagana mumyuka agenda mubukedde akwata akwata sobi jenu akwata gundi akwata lefunanti kano juko mubi muzibu juko mufere juko mufere simaina jali mhm. atandika muyingiza mubyokwata abantu mm. babakwata bebatekayo juko bwatekayo sobi bwatekayo abatemu abaali bagala okutta nakyobe nebalikodinga mm. mhm. nebaga nti ah, ah, sobi akalya yekka wakiri tugende tuzira tukimeyo kanyankole naye subi mutemu naye akalya yekka nga bategeeza era omusajja abagamba ndi hmm. omuleeta mm. subi mukutta nakyo nga mbivaamu Mm. tunonye wakiri tujeyo kanyankole luzira itstwakame kanyankole kuizi in luzira eh. udugeta yeah. utovu luzira andikire pasona ndigo baka kati oli musangawo soko olinde ezo mission zibeerawo aneno mu gavumenti era omusibe abo abaana bagamba abaana abo bagamba nti konvoy ye tutasobola kuba yakyo kofiira yekka nga lwaki ate yo ne badisikasinga emotoka yakatumba amala nti mpanvu bweti ekola bweti ekola bweti maisavaivo hmm. goloza eyimiridde kuki eyiyo eyimiridde kuki miso eh. mirundi mirundi intano security organization eh. soba ne pulezidenti muwako ku information misotesaaka oripotingayo nze ninga wemu 16 eh. ate katikiro eka yabamumanyi katikiro wa bungereza yamanyi dairekta wemu 16 eh. era okumanya abasajja bombewunya mm. somebody suggested that these machines mm. should be handed over to kaka olwo nga bamweyambisa mm. kaka was their friend mm. kakati kaka Mm. bamutwala afuuka ambasada addukewo wano eh. naye agaana ategeera nti bagala kuneti bubulira bamala okubba n'okujoga bafuna ejirikite kubasuula embwa nebadduka obujozi nebugenda nga bubawunya mu nyuma bwebadduka botula nabo obujozi n'obusuma obuwulira nga buwunya bolumala okukuza ne badduka this what is happening on kazinda mm. kazinda yalwanyisa nga bigirimaana nga mbabazi yamukozesa balwanyisa fasireti kati ye mm. yabonabona nenyina yaziba amaaso kazinda yajja ewange kusaamu tano ezekiro mm. nemugamba muganda mm. nze amagezi genkuwadde genda okole bwoti ne bwoti eh. ate gundi bigirimaana yamusonyiwa kakatiyagaa nti omwana aa ah, ah, balina ebizimbe byebagala omugjako yagaana ayina ebizimbegundi okazinda mukumukomera eh. waliwo atampita nga ali mudenja ono yina omutwe ogwo mulingi buloko oyo ayina ekizimbe kyagala omubbako ano kange nagisi oyo omubbi ennyo oyo ayina ekizimbe yali ayita mu ofiisi yayigigi nemugamba gwe kazimba kakazinda kankubuuli hmm. the president of uganda once he pardonis you hmm. nebwonaokkiriza mm. bomu negotiating what about the area cases era hmm. ekizimbe ekyo bajja kitwala nga muli agonja ki nn awunya anu kangenagisa oyo mubye nya awunya katugjewo obulango buno then tukomewo okyali ku kikumu musanvu katonyeze mwenda pal fm mukasa fred kiwala kiku n'omukuku navu yosefu tamala emirundi zali zayita mu proceses zonnaeeo speaker eh. how can this man eh, olanya denai that mm. was not a part of the tennis parliament so, are we creating a precedent that every speaker mm. why don't I you cu- time, why don't you be- create a law mm. that once the president re- refuses to sign because Museveni mm. is not a rubber stamp mm. Museveni has lawyers mm. has experts who study the law and its implications mm. on society mm. so it is not in a, a hurry tujja muteekako byampaka naye kubangakakatolaba nono misika banda bamulwanyisa owakampala oh, anti ye bo bagala sente they don't have political lenses nti minsika nga kabanda eh. will help you stabilize the city bo mm-hmm. bagala ono mukazi abbemuowino bagala kubba butale bagala kukola ki bajja mulwanyisa mbakuba ate bo butambi mbulina kakati oyo kiwanda kiwanda kiwanda godfrey kiwanda suubi tumwebas gundi ogwanga peter ogwang nankabiro basula ntebe ngaokulonda kwa seege uh-huh. kumaica nebakere munyonyo uh-huh. omusajja nabasubiza emiliyoni kikumi nga bajeko kadaaga tebamala uh-huh. okunjako najjako esimu mbabatule mbabatule mbabatule nankabirwa nkubatule ate byabulimba vidiyo ngaevaayo basula munyonyo basula ntebe ne ba akinga plan ekuba kadaga ati ono musembe katonda yamu omukisa mm. let these people fight mm -hmm. ale ya mm-hmm. china mm -hmm. miaka emu nedda soko linde twakamala okufuna hey. president mu mwaka guno yes. then project ah. ne zitandika mozi project muko project ate kiriwa nga kwakatandika even before museveni took the oath in, mm. in 2011 mm -hmm. kakoza came up with a proposal to renew to reinstate term limits is it different now uh -uh. nembagan term limits this man why do you hurry with the term limits one term limits are imposed by a retiring president mm. who is mm. not sure Mm. successor mm. opposition tenza kuleta term limits mm. uyu mpuga naye wapan kati tusoke tugende mpola tamale kakati nkubuya negamba zino zitandikiddewo bagala ba, eh, ekintu kye explodings kankubulire ekintu kyabise mu 7 aina kye tuyita reverse psychology atya reverse psychology eh? eh oyina kuba mugezi nnyo okutegeera reverse psychology ne deception atambula atya atambula atya museveni is an expert uh -huh. of reverse psychology mm. era nkiwandika ku mukatabo kange guno katabo ki nti how museveni defeats his enemies mm. nakawandika nembagamba nti museveni mukugu nnyo mu reverse psychology kakati reverse psychology omusiru takitegeera akutimba kifaananyi kino mm. ngaali kukirala yagenda nakulowozesa how mm. museveni defeats his enemies nabagamba nti museveni uses reverse mm. psychology reverse psychology omuntu omukozesa ekintu kakatali kimitiriyo eh. The, the people who are facing ICC over organic case, mm-hmm. we are denying any noise. Mm-hmm. But when things became hotter for them, mm. where did they go? nagenda wa president eh, bwebatugamba lwaki yabawadde royo owuwe yusinga museveni ezikondoningi okuttira abantu mu malwaliro yabawadde loya is gathering information about these people you cannot, you cannot, eh, fail, you cannot eh, lie your lawyer tell your lawyer lies why didn't he give them money to hire their own lawyer he is gathering information from them bo tebakimanyi hey. ento yepusi yasanyuse nti kakati uh, we are now supported by the, the, the, the principle no hey. the man is spying lwaki teyaba wadde sente munonyere oyo owammwe yabawadde owuwe nolaba eŋŋaŋa nolaba empuuta nolaba eŋŋaŋa nolaba empuuta kakati nkubuulira mukula yavaayo nagamba bansibye mukomera museveni antya mhm. museveni antya mhm. museveni neyesirikira Mm. mukulani yayamba mukulu okuva mukomera ku sente za gaziyakola atya <laughs> yawa mukula baloya besente yasisinkana eh, abewaabwe eh. naga nti mukula nebamugulira loya mpanga mm. mukula tidinota apiru because you apiru against a judgement singa ali mukomera mukulazi mm. case was reviewed mm. office ya first lady we are here going to the the the, the, the mp for luhama should go to the dock of first mm. they mfurumiza mm. ti million ya bibi ni mwana zo yogera ti wazitu wa home office mm. za mwatu kwa mungu wezi ti denomination is wezi who, who still remembered the denomination is they were helping somebody was helping this man mm. who had just abused him the other day mm. Segeza yo yo reverse cycle. Ne, as we speak today, yeah. mkula ina influence mu isani Uganda. asingwana ah. omukazi deputy speaker asingaamonge saw when he tried to incite eh. Eh, amondo boy simanyaganiani yalabaya eh. omuntu amugoberera he cracked he, he shouted the obscenities in a, a market place and nobody laughed he laughed alone he cracked a joke and laughed alone he shouted the obscenities tamale e, oh, museveni akolesa mm. reverse psychology mm. kati bano bonna boolaba lwana abali mu kulwana projects zino eya muhoozi yasitudde amaanyi eya lwabwogo yasitudde amaanyi lwabwogo eh. si mukozi wa gavumenti bamu obwa presidential advice on eh. general duties biri abo bwebwhat does it mean Mm. He must, he is now under the total control of government rules. Can he be arrested? At a Mohos. Uh, Commander Lance Forces. nantula projects zimukutambula eh, anti nkugambye nti golowoza lwaki tebazeewaka nabwe babeera nga tebaziriiku twagajja nomwozi agambanza ebyo sibiriiko abo banoonyeza mwozi mulala ne lwaboogo agambe sibiriikoomanyi nti muhoozi oyo yatandika nga musuubuzi ngabeera nessale teyamujjayo namuteeka mumaje for discipline gwatubuulira yes mhm. namala ne museveni emyaka kumi n'egi kati gwogamba nze yagenda okundekawoawo nga sikola nandekawo nandekawo yali tamanyi kati tategedde nti ono omwana bamukubera bwerere baali batta bantu mu malwaliro waliwo ono asunza omutwe oyo anokange enagisa oyo ayinza obutawona tukomewo ku ali kampeyini eno ale kampeyini etwewunyisa tetubitegeera bulungi yakola enkwa e- e- ebyo ebyenkwa mbusiba ye uganda egenda kukola eddagala lyenkwa fomula baali bagibye boswana era nabakubidde essimu nti wona jeyo era omutwe oyo kabasi yabba yagenda zimbabwe ne bamugana twala simeni nagaana nagaa nti aguze ente nnume bili bilioni kumi na tano zilimo e, eh, ng'ombe iko wapi kabas ng'ombe iko wapi ah, ng'ombe iko wapi tubaleke tukomeo ku project eno <laughs> tama ng'ombe iko wapi twaga jinyonyoka bulungi anti kubulidde ne gamba nti mafu Museveni abasiriikiridde busiriikirize nawandika akatabo kaakano mm. sajja bakamuwa myaka etano bano bakampeininga basiba kafana katia the mafia panic conference yes uh mhm. -huh. nakawandiika ddi kandabe kandabe nti bamafia kandabe njagalaka amaaso gange gali mungalowakawandiika ngaoli kabalagala essaawa kumi n'emu ana mu ttaano ku lunaku olwokusatu nga abiri mu nnya omwezi ogwa okutoba omwaka 218 the mafia panic conference kati bali mu panikiaa the last kicks kasita katumba wamala ya surviving mm-hmm. an attack on katumba wamala mm. was not an attack on an individual mm. a, eh, how can a geno be killed by hooliganis holding guns sokolindetamale nebalumba former police commander former army eh. commander eh. yali message abaganda bakuga nti bwejogesa nafe ate tozitulamu Eh. Mm. abazibali bakugamba mm. nti okatera mandwa nti nyinyesezza akayo kali bakali ekyo mm-hmm, emandwa ekubwa emandwa tebagikuba emandwa ekubwa ebyo tekakati newajja omusajja omukwati wabakazi nameguza maama fiina ate ate mulanamaasulawo kasa bamukkiriza ne batakamukutulako kumuloga kakutukako <laughs> eh. akakola ekikolobero <laughs> abafuula bugoma <laughs> abafuula bugoma eh. ekyokubiri eh. eh, eh. nti the coming of mukwezi mm. and otafire in the ministry eno ganga tebagala they fall to them tebagala ganga eno teyagala mugundi teyagala mukwezi mm -hmm. teyagala otafire how did museveni bring these people ganga eno betayagala and they are in security kyogamba kati waliwo bato zino nga ne mm. museveni alwanyisa nemafiya kibawoganya eh. nangiridde gundi eh. bagala babagambe uh-huh. nti kibavudde bankwata olwokuba nalangidde ekijaga bwa pulezidenti naye nga tebabwagala omaze ebbanga ngaotugamba bano bagala kusika ebbanga otugamba palisiku eh. politics is a science mm. and we have principles. Mm. One, mm. politics is based on mutual trust mm. and future partnership. Mm. Nti, gwabadde anya ku bantu bwobanyala ku bwogo bono bwogo bono nga politics you are marketed who is going to market you nga bakadaga babakube bani bona for tujozo tuniyeddeko otukanyu eri sente zaffe oyagala zitwala tubeere mwanda weyayo who can market you in many cases apart from Museveni hmm. bali bagenda kuwamba binaisa bwakwata Museveni namujja mu ministry ya state for defense hmm. baga ntumuwambe mhm. Museveni abaita nababuza nti mwabagala okuwamba hmm. ani abamanyi we're going ready and announce yes have these people invested nti international community ngebayinako okutta abantu abaana enkumi nnya i estimated to have been killed and organs extracted mm. andi wa arguing mwa makampuni agaffe gaweerezanga yo buweerezanga tegamanyi ndio omusango guli mu international committee bakukiriza okufuuka president wa uganda ndi mugurubu eyo muvamu president wa uganda ekyokubiri muyigire ku ogundi layira mm. layira ekimuleetedde obuzibu eki okukozesanga bantu bwabasuula Right or Dinga. It is, it is not your don on him mm. that he will contest the president for five times mm. buli gwabadde agenda naye mm. ngaamukozesa namukolaki namusuula kakati abaala balayira odinga mm. nga batravasinga kenya ne luto prayer gundi bazitanga prayer lalis nga bakulimira gundi bakulimira ani nga bakulimira layira omusajja atwala banehege bambala esaati zezimu mm. abataka abakikuyu ne batuula mm. ne bakolagana ne bakerera enjini bannaabwe mm. Eh, ne babawonya mm. is it the ruto you are humiliating now is it the kaka you are humiliating now any system mm. any leader any political organization party that humiliates mm. those who have offered mm -hmm. eh, committed mm. and dedicated service to mm. it, mm. him or her mm. ends up using mercenaries mm. kyebomala buli kalumugulas kategedde bulungi hmm? this is a political science principle mm. you cannot throw away an ally of long standing hey. Eh. and people don't believe in you nti gwe buhulu hmm. can you now turn against otuletere gundi layire yali akusiba yesterday that's why i tell my daughters when you have problems with your family hmm. waliwo ebintu byotayogera mm. oyo naye byolekayo bali bakyawa nnyo omusajja ate ngaogenda kuddayo ate ngaogenda kuddayo kituufu oyinayo byeweesigalizaamu yes eh. nti nze bwe mba nkolagana n'abantu mm. nina principles kwenkolera mm. nti omukyalo oyo kankunda saved my mam kankunda ate nga mm. yeryambala nti ndi wani wa miriya balina entalo zaabwe eh. naye yagamba nti maama wo simumanyi naye gwonwanyisa tie tamale you fight me mm. but i don't know your mother i cannot mm. let me help you najja olupapula lwa kyenvu mu kitabu mm. nangamba owandika mu nnyukuta ennene mm. ne president is presiding over security meeting mm. ndikutwalireyo mm. okumanya the meeting mm. yali yamaanyi nnyo mm. i found kigongo seated there mm-hmm. nga naye bamuganyo giyingiramu mm-hmm. naye banaabakuba essimu yange banna mm, mm, mm, mwenyovunyo naabakuba essimu oba nabawe gwobeerawa abo baveeati eh, batabulaonga yaffe eh, temumukubira kakati kyembadde ngamba e kiri bwe kiti omuntu mm. wagula polotiyo ne bakubba did not consult me where do you believe that i should come at this time oyo hmm? muveeko no no no no no no learn from today mm. that if you want me to help you mm. involve me from the initial stages. Chitofu. But you cannot create your own problems eh. and extend them. Ah, ah, oyo mureke, oyo mureke. Tugende maso, takujia kumulamu. La hilo odinga, mm. umusajia ya singo mucha isa avandu. Mm. Bamu itanga miguna, miguna. Miguna, miguna. Huh? Miguna, miguna kugamba mchitapu iche peeling the banana backwards. Mm. Tila hila mutitizi. Uh-huh. Nze nategeka ne ntebe. Uh-huh. Na aga nti okumajala hila mutitizi. Mm. Eh. Tuwadi tukendo kunu nyobululu echiswe, yugundi mureke wake Victoria mm. mukazi we nakuba essimu mm -hmm. naga nti omukyala gundi kwali kukidyeri nti ye mm. ako mukomeo mumuggyeko ngaasuspectinga nti ayagala bbaawe mhm. naga nti wakomyawo ekidyeri ekijako emotoka y'omukazi n'omukazi n'avaati <laughs> lair eh. oyo ye kyeyakola ekibi eh. nakwata miguuna miguuna namulemeza ebweru uh-huh. miguuna miguuna agezezaako okudda e kenya uh -huh. but the people who saw you working with miguna miguna era gwe yatugamba mupolitics tolina pemanentbuli muntu afaanana sempija no i ask you people mm. go and study human behavior mm. how do you believe gamba mm. buli fe abaganda egaali nekkuba notabulidinga mm -hmm. ofa tukiyita mafumira abantu abayombi abalwana ennyo mm. abayombi ngaffe abayombi mm. tebamwebuuza eh. nti kyekyamuseza abaana be mm. very quiet very chi mm. those people don't share their problems with others Mm, nabeera ona asirika era fe muaganda batugamba nekimuliramuli omuntu wokoze ekigambo nasirika mm. mm. nti omukazi nga nasali mhm. gwolemeseza okufuna omulimu ngaakoledde emyaka musanvu mu education nomugaa nti yabya obukadde asatu mubutaano nokanyuga embwa nbwekikanyuka mu kooti is it for forgiveness respect to museveni over lunability bobo yino mutwe mubwongo bulenzi mmwe nga mujoga abantu is it forgiveness is it respect for museveni or is it vulnerability mm. nga nomulimu gwange wakwonona nti bana kyobe nagenda yaŋandi muganda wange butwa bwebunzise ono oh, eyafa eh. nodyanakyobe n'omushumiryeti ngaasula teyebase hey. hey. ba mm. sente ozagala mm. ye nomuja unokasukeri mm. is it respect for museven is it uh, eh, for juvenes or is it vulnerability naye buli eh, anaakolera lino ejoko eh, lino erijoga abantu you better do with a man like me ayou vomit out i vent abalala basirika nogamba nti gwejeko pologulamu yange one by one what yeah. if you had managedi -huh. you, you, you get people to kill me you uh -huh. failed uh -huh. noga nti ateka kati oje sente ze wantu mm -hmm. atumulete kachiko atukolerenge antike mulugo sirwe siku benyondo ndikalisa subira ndonda ku mundi ta ku tv nalise muwanga is it vulnerability is it what ndi today mumuchimanyi chogamba buli ya kolera mu seven aba furious ngabo chogera omukazi mm. gwe ite wakango omukazi wolugambo mm. nage namuganti gwe bala alina omukazi wali mulowozi omukazi nagani namwesonyiwa kiba mhm. kitegeeza ki oba otuse olivu nga omukazi yakukyawa nnyo mhm. any woman will respond omukyaga e eh? eh. eh? ogambye eki yes naye bantu tebasomao nga consumen behavior mm. they think that everybody who can be humiliated needs a job and money they can come because of alwise but they're thething with anger velokanu the wente will, will, will explode kyogamba kati tutudde ku time bomb eri gye bayimba aiso kaka speaking like a baby soka olinda etamale yes. oyo spy chief wamaanyi mu ggwanga asobola otuuka ku eyo levo kaka goes back and reflect what he has done mm. to these people mm. yes mm. kaka atula wansi everybody nti are this the people i did this and this is it how they should reward me boba nanyini buyinza balowooza mbu ssente ssente oo bwe muba mulowooleza mu ssente na mirimu mm. nga temulowoozaako ku rehabilitation mm. and human behavior mm. mujja kulaba omuntu ateze bomu mu kabineti they should go back use this man the professor of psychology mm. to learn how to deal with the people this would be a reconciliatory period mm. for the next five years mm. naye bwolaba ne musisi naye asrowinga in musisi museveni gwe yagambanga era kana akatabo kange nakawandika nenkawandika bwendi mm. kakati ye museveni afuna mu lwaki if we want to benefit bwe weyagala okumanya singa mukazi wo ayina mukwano gwennyo Mhm. nebalwanira ku mizigo nebalwana oba mm. balwanidde musajja mm. that you benefit you swallow the vomit mm -hmm. why mm -hmm. gwenga olina omusajja gundi olangira nti obwamalaaya ate goyo omwana gwotambuza lwolugolobutulo lwena lwagundi nze nowange kale nga namuwa gundi naye gwe eh. yamuwabbi womulalu eh, <laughs> benefit bweoba mu nyumba ngaosirika era wano waliwo omugagga yayina abaana abawala aba <laughs> babiri aba ali mu nyumba ye ngaawulira bayomba mm. why don't you drive your father's car mm. this belongs my father mm. kyava bayita nabagaa nti ate ulwaki ogamba sisitawo tiene motoka siya tatawe mm. that don't you know mm. that this belongs this is a dot of gundi wakitegeera nga abaana balwana mm. kati let these people fight each other uh-huh. kaka ye museveni yafunamu eh. museveni yafunamu ali mu nyumba asirize kakaca leero leero balamu ganamumyuka naye oba balamu agenda kuyita wa kakaina bwino ku balamu nesobi i didn't believe that this boy balamu can reach that level read the spy the, the vomit of a spy leero balamu ganamumyuka alidde nnyo sente z'abantu nesobi asenya abantu leero balamu ganamumyuka ate bagenda kukola ensobi egi omanyi situation of desperation mm. they resort to assassinations mm-hmm. bagenda okutta omuntu ogwo mm. bakwate omulambo nebwatali bamusiraamu mm. baguteeke mujeneza guyingire kampala nga gukanga mm. ojja kulaba abafutukakusere nanga erikopota yebajjawo amateringiri wano president yabasevins yatasiza polisi okubaga nti abaana mubadize gundi zaawe but do you, know the, do you see the excitement ababodabod mm. baga nti mujayo gundi e, eh, pikipiki zabasibadda bali mumakomera ababoda era kakati bagenda bateka kuba museveni categorized tibebasibira ebya kafyu kati ogenda kubasanga kumadanaki kuba buli myezi bagenda gikyusa era balemereyo boda bazitunda amutering you i know how this mafia soparate abapoliisi bwe baba batambula nga bakola ebikwekweto bagamba abantu tujja kubakuba nnyo ekintu muganyo kiyiwa nga kyabazungu bwebakiyiwa sibe babagamba <laughs> mwemwalonda waki ekyokubiri pulezidenti ayingire mu sente z'abapoliisi hmm. emitwalo etaano etaano gye babasalako gibaluma ani azirya kayibula yazirekawo saako hmm. ziraga waani azirya okyola yogera ani azirya ekyokusatu museveni abayambe tulina amasanyalaze mangi olo hmm. security eh, eh, gundi insolations should get free power naye munayuganda agamu bakugamba tetugeyambisa nageyambisa naye kakati kankubuuza ensambya eh, eh, mu balaks eh. bagamba bali kuyaka kakati bamurasoninga kakati ah, ah, bano nabo ah, omukazi wapolisiaddayo kakati aukanyurani <laughs> ebalakisonu yaka bagenda okuddayo nga amasanyaze gavuddeko yes <laughs> the president should intervene otafire eh. should intervene minister of internal affairs ongundi ono abadde agundi ah, ono muganda nge gundi eh, eh, muhozi ali mu internal affairs afuna experience eyassaako yaki yamagi lwaki eyabano tekola who sels this money netama ene nkubuzayo question eh? munnayuganda kiki ekyobwerere kyafunayo simasanyalaze simakiki kyafunayo mugavumenti ye amanya ago agabanyankole gansanyusa nnyo lwaki buli gamu galina mini kayihula akayihula enkuba kahonda ke kasola akalya ebyuma mm-hmm. kabaziguluka mm-hmm. oyo yeyabuuka ebizibu byonna mm. eh, eh, akateesi mhm. akateesumbwa eyali mu revenu eh. akateesi akateetantalwa akateesi eh. eh. akateesimbwa kayine rugaba uh-huh. aliwolera ah. eggwanga aliwolera eggwanga nga nfudde ye kayine rugaba kakati gweovuganya otya naliwolera eggwanga ah, Eh. nammwe mubale <laughs> nammwe mubale tekakati tetulize wakiku etuleyo eh. omwana gwe bayita kiku junia eh. kiku abanga bonna bakalina gegamu naye bwabawo kiku kiku kiku tuba ah, tukyanonyedde amaawo ah. kiku kiku amannya gabanyankole gansanyusa akatesi akayina erugaba ali Ah, ah, ah, aliwolera eggwanga nga nvuddewo <laughs> aliwolera eggwanga akateesi akateetantalo akayigula enkuba akahonda akaziberuka era gundi yagamba bwosoma akatabanolo nga ati isi omusajja obi kitaiwa obi mm. yali azadde baana bawala bereere kati omuwala omu namutuuma erinnya Mm. nga livonolwa nti ok the daughter is also good mm. naye bwe yazaala omulenzi namutuma mm. obiyajulu the moment the mm -hmm. mind mm -hmm. is at rest at last e, eh, kunkomerero nzikakkanye e, eh, katonda ansasudde ansasudde e. mm -hmm. katonda ansasudde kakatete bano nebategeera these are the last kicks of the, the, the mafia is split why mm. katumba wamala survived two mm. abasajja abakulu mm. bali abalina reality mm. babuulidde obuvubuka obwo ne bugaana bubbi babubuuliridde ne bugaana profesa abubuulire enkya neggolo naye bugaanyi kubanga purojekiti yaabwe tebusobola gita mm. let me tell you mm. the battle between a rapist mm. and a woman a victim mm. occurs where on surface where ebeerawo oh, oh, yes, oh. yes bato ebeera yes mm. ekitegeeza teggwa mm. e, we concentratingira bato webeera in my book mm. the wisdom of a fisherman mm. buli muvubi atuula ku bya munne lwaki when the boat mm. is threatened by a storm mm. buli omu asuula bya munne to save the boat mm. a situation can come goloza if you are facing a cancerous leg mm. does it pay you okugulemera cancer asasane ah. yes kati bano tebayinzabano tebasobola kusuula projekiti yabwe eyobwa president why mm -hmm. after committing crimes and atrocities mm. is only they who can protect them obutabatwala hege and who can protect their wealth Both they cannot entrust their wealth to any other person. Why? Mm. They have not created the trusted allies. Hey, eh, baba denga na baba kuzesa na baba sasula na baba sasula. Asamu tu situation yetu ita kazu. Mu politics eba kazu. Patuga wali woha kazu. And it it it, it, it can split the the the, the wound. The, the, the first family. Niheka ti project zitaniki demu first family. Ani tugambi tisoboka. Tetuina yeri external. Zone zili external zisiri sabatu nuli labu tunuli zeno. museveni nanno gwe yakwata n'amukuba mu kkomera kasajja kaali ka sajenti bwe kati who are you amusajenti soso from where from special forces what are you here i have come with lok your gate you're not supposed to service that me mm. me mm-hmm. you nakwata kupiso nekamuga don't tempt me gentleman don't tempt me yeta mm. yesa jenkakubira akatambi ngaakasajja kamutadde keni ya bulinzi ngakatadde eh, eh, eh. akaana akasanja nga katadde presidentwesokolitugendempolatamaleekyuma bwe kigaya amayinja ngaosibira kugulu museveni talina gwe yateeka nda house arrest ca ca kasajent ca sa yeca yeca yagenda okulya nga olunyankole lwayogera ayina gwayogera naye owamaanyi mm. nmugaaok mm. omusajja naga nti nzanzija wano mm. and I want to see my visa. Yes, then once they enter, they don't get out. Eh. Let them enter, they will not get out. Eh. Hey. Hey, hey. Musabini mwita wa... Ah, ah. musabini baile agenda musiko ya agenda nani? Kuleza Gaddafi, Gaddafi yalisa inabako. Saddam Hussein yalisa inabako. Baali tebaduse, abakoma tebaduse ne bawalabi. Sengate ya basikiza kuma unababobola. Ba! Bintu, bintu na azaza. Eh, eh, eh, eh. waliwo ekiseera omukulembeze lwayita omutugu wa buli omu for survival kati eno gemu eno ye abasaka siriso bano bo bawedde kasaba bebukedde nakkalira kasa segirinya alemeddeyo n'alaalira nono noyo n'olaalira for the first time kakati abo bonna abalamuzi kati basala jambizi na bumyu kati sokolinde abalamuzengeri gye basazeemu kesezi zonna zonna kigenda kubookya bonna kigenda kubookya ekibookya tebakimanyi kakati bobi wine ate naye natabala omanyi nagae mutabani wange taddamu okuvuma bobi wine discipline him mm-hmm, why mm-hmm. byebyo byatamanyi mwana muto mm. ogae nti nze omuntu alina kyeyali ankoledde mu nsi those people treated him mm. bakwata sente zabwe ne bamujjanjaba mm. you see muto he needs care i told him ate asobola okiwakanya ate ndamu namuvuma ika mm. nti abuse gundi banno bobadde nabo nsolaba nvuma gavumenti yonna ah, ah. my problem ezina eh, walutwetwentweyepusi mm. walutwetwentweyepusi kafaana nepusi katunulepusi kaleba nepusi kalinga epusi akakajjanutepunaye njajji kaggala wakati awoakagala mm. wakati awo nje kaggale bagirongoose bulemu kade kakimye sente nga kazitutte obadde ng'okyatumalirayo kinene ekintu ekya pulezidenti museveni okubeera ngaensonga zino zonna azisiza kasiriso museveni ajja kubakwata ate abeeyagaliza obwa pulezidenti abeeraolidde anti kitegeeza thats why investors are running away eh, kubanga mwab'omu nyumba muba mutegeeza nti museveni is sick ab'omu nyumba bali mu kulwana olwedde buli omu ayagala busiika ttaamale how can you fight over a, a living person, a, a, a helpless person? And see your nine yeah. city kiddie gamba yi. Mkwari sako lebi biya bujinga. Hmm. Akasajja ako kikazungu eno neno. Mbade ngenda bakubira katambi bye kayogedde ku ku kugundi. E, eyo babadde ensi ekategeeze mulinde ku platform kabenga kawasama nga kajo bojja ensi ejja kakwatako kati nawandika nembagamba nti ono mukyala w'omukampala mm. bamulwanyisa kabanda why kubanga bwat you don't know mm. ebintu byomukampala nebagaa nti emyezi mukaaga mbambimazi mm. pulezidenti naa nti kwata kampala mu myezi mukaaga wanemanga mumuddiza mm. because why kati nnaku ezo bamulimba ne bamugamba nti oh, owino mbutaka lya nasuuna amuwe biriyoni kyenda mumukaagaki mukazi bamupanka babbe abasuma nasuuna ngaettaka yalijjawo owino oh, owina amanyiddwa nti mukampalasenti bali ku dembe eh, eh. market owino owino yali mu ngaabaddewo emyaka gyonna nga letuulirangawo nti ono yennanyini ekyokubiri eh. museveni baamubba mhm. oyo omukansola w'ekivugo oyo ate tujja bba gyotubasibeera mm. yagenda n'agamba abamuwino baawaaba omusango mm. negubasinga abasitekansa mm. n'alimba museveni mbutwabasasudde mhm. kuba mu mawulire tebibaamu kakati owino is easy mm. owino when the president directed that market should be owned by the vendors mm. the bagubutunda bonna basajja balaba baani but this mm. was government land mm. president nalagira babasasule bonna ne babasasula mm. but in the case of owino is different mm. the owino people hmm. sold mm. their land mm. to buy owino they did not turn themselves into owners of owino mm. as previously done mm. by hmm. other people nabenakasero kakati what do you do mm. if you still need owino mm. talk to these people and refund their money mm. eh, ekyo si kyebakola mm. abaletaoyo ebifaananyi ayawulira mu basajja ah, oyo omukazi yasingaza kaka amaanyi waliwo olunaku lwalidduka kubanga ah, omukazi oyo yagamba bamuwadde musetausi miliyoni bitaano abasajja ne bamukwata ne bamujja muowino kugani point Mhm. nebamutwala mu central bank nebamugjako bibiri bayabula bwati ngaalina munsonga nayawuliramu basajjanayegwe babakasita